Oh, y'a plein de molotovs là. Oh, j'ai failli l'avoir. Petit Petit Putain, il me fait une réunion de la vie. Moi, je reste sur le Les gars Vous avez remarqué, les gars, je suis toujours pas mort. Hein. Waouh C'est beau, là. <laughs> Regardez les vaches à moitié dévorées. Regardez les vaches à moitié dévorées, juste le crâne quoi. On était sur le toit d'un mort. Yeah. Raté pas la mienne, c'est pas la mienne, je vous jure, c'est pas la mienne. Non, non, c'était j'ai pas fait Non Ben là, c'était la mienne. Moi, je tire entre les jambes. Qu'est-ce que tu vis Bah, les zombies hứa lên long hứa lên long hứa lên long It's a big mushroom thing. Je me suis je attendez-moi, truc manicable d'un côté, mais c'est dit. <laughs> Qu'est-ce que tu veux, le temps de... Le délai de réaction est d'une seconde pour le cerveau On fait péter là. J'ai une bombe, on l'a fait péter à côté de la voiture. Euh, non. Oh. Je je l'ai pas vu, il était juste à côté de moi. Ouais, il y a une monnaie d'oxygène. Oh, il y a bien fait. Oh, c'est dans le roster avec ça. Which? Elle est juste là. Elle est juste là, fais gaffe Je vois pas. Elle est juste Recule, recule, putain oh, oh, oh, ma abbiamo il, le sue risposte e quindi Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? apparemment. ah, euh... ah mais harcèlement, mais J'ai pas ma bike, j'ai pas de Courez, courez, courez, juste courez, juste courez. Pourquoi il a, il a 4 minutes, quoi non, ce sont les zombies qui aiment Je qu'il est trop gros. Surtout ça oh, Il y a des munis et des pilules. Ouais, on transfère une ligne. Ah Oui, il faut appuyer deux fois sur le bouton. Voilà, je vais refermer la porte. Eh merde, sauvez-moi <laughs> Allez, on ferme la porte. Un peu tard, Revenez dans la maison, je suis tout seul. J'ai peur. Comment ça, peur Hello. Eh, euh, euh, vite, on se casse, vite, on se casse. oh j'ai peur, oh j'ai peur, oh j'ai peur. si tu vas dessus, gros, t'es prêt à <laughs> putain, c'est bon, j'avais pas le temps de... J'ai pas laissé le temps de me sauver. Dieu, c'est pas le mec là tu tires sur un zombie, il regarde les trous qu'il a dans la peau, mais il ne veut pas crever. Je suis en train de avec la je crois que je le en tapant avec la crosse. Oh, shit. Moi, je vais me prendre Arrête les pilules, le camion arrive. Arrête Arrête Oh putain, oh merde. Allez, allez, allez, allez, allez. Je m'en fous, je suis sur le gars. pourquoi je suis dans succès. That's right, we should